Drama Penthouse akan menayangkan episodenya pada Jumat malam tanggal 10 September tahun 2021. Penayangan episode 14 drama Penthouse ini sekaligus sebagai akhir dari season ketiga drama Penthouse. Drama Penthouse episode 14 sudah dikonfirmasi akan tayang pada jam 10 waktu Korea Selatan malam hari ini. Dari situs website SBS dapat dilihat jika drama Penthouse episode 14 dilabeli batasan usia 19 tahun ke atas. Hal ini berarti akan ada ketegangan yang akan terjadi di episode 14 drama Penthouse. Selain itu judul dari episode 14 sendiri adalah Endgame yang berarti berakhirnya permainan. Lalu ketegangan seperti apakah yang akan terjadi pada episode 14 drama Penthouse season 3 ini? Jika melihat ke belakang saat drama Penthouse dilabeli batasan usia 19 tahun ke atas, maka akan ada adegan kekerasan yang terjadi di salah satu scene drama Penthouse episode 14 ini. Jika berkaca dari preview episode 14 sebelumnya, Chon So Jin merupakan satu-satunya tokoh jahat yang masih tersisa. Lalu apakah mungkin Chon So Jin akan berakhir di episode 14 ini seperti yang diberitakan, atau mungkin orang lain yang akan mengakhiri hidupnya? Menurut drama update sendiri mungkin saja Chon So Jin memang benar-benar akan meninggal di episode 14 ini. Jika memang benar Sim Suryon telah meninggal dunia, maka Chonso Jin akan menjadi penutup dari meninggalnya tiga ratu Hera. Selain itu kemungkinan Chonso Jin akan meninggal karena Haeng Biul atau membunuh dirinya sendiri setelah Haeng Biul menolaknya dengan sangat kasar. Jadi kematian Chonso Jin mungkin akan sangat mengenaskan dan oleh sebab itulah drama Penthouse Season 3 episode 14 ini dilabeli batasan umur 19 tahun ke atas. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang akan terjadi di episode 14 drama Penthouse ini? Drama update sendiri berharap jika ending dari drama Penthouse ini memberikan sebuah kesan yang tidak akan pernah dilupakan. Meskipun pada akhirnya drama ini tidak berakhir bahagia, namun drama update berharap ada sebuah kesan yang membuat penonton benar-benar terkejut dan tak percaya dengan apa yang telah terjadi sebenarnya. Bagaimana dengan kalian semua? Ending seperti apa yang kalian harapkan dari drama Penthouse ini?